серпилгичтүүлүк күчү серпилгичтүүлүк күчү нерсе деформацияланганда пайда болот жана деформациялоочу күчтүн багытына карама каршы багытталат серпилгичтүүлүк күчү ар кандай болот мисалы столго манжабыз менен бассак кайра биз манжага деформацияланган столду сезебиз ал эми манжа дагы кичине столду ийилтет манжа менен столдун деформациясы ар кандай болсо дагы бул жерде пайда болгон серпилгичтүүлүк күчү модулу боюнча дайыма барабар катуу заттар деформациянын түрлөрүнө дуушар болушат бул жерде пайда болгон серпилгичтүүлүк күчү чоңдуктан гана көз каранды эмес ошондой эле деформациянын түрлөрүнөн дагы көз каранды Серпилгүчтүүлүк күчүнүн ар кандай мааниси катуу заттын ийилүүсүндө буралуу деформациясында пайда болот ошондой эле созулуу жана кысылуу деформациялар бар бул түрлөрүн сызгыч колдонуп көргөзүү кыйын бирок пружина менен оңой болот деформациянын чоңдугу чоң болгон сайын деформациянын бардык түрлөрүндө пайда болгон серпилгүчтүүлүк күчү ошончо чоң эгер заттын деформациясы өтө чоң болбосо анда серпилгичтүүлүктүн күчүнүн модулу деформациянын чоңдугуна түз пропорциялаш мындай көз карандылыкты англиялык физик гук аныктаган бул закон кандай аткарылаарын созулуу жана ийилүү деформацияларында көргөзүлү пружинага жүк илебиз жүк тынч абалда болгон кезде ага таасир эткен оордук күчү жана серпилгичтүүлүктүн күчүнүн модулдары бири бирине барабар ошондуктан серпилгичтүүлүктүн күчүнүн маанисин илинген жүктүн массасынан аныктайбыз сызгычта экинчи белги коебуз эми алдына ушундай эле экинчи жүктү илебиз жана сызгычка үчүнчү белгини коебуз белгилер ортосундагы аралык бирдей экенин байкадыңыз тагыраак жүктүн массасын эки эсе көбөйткөндө пружинанын созулуусу жана серпилгич күчү эки эсе өстү эми ушундай эле үчүнчү жүктү илебиз дагы сызгычка төртүнчү белгини коебуз жүктүн массасын үч эсе көбөйткөндө ошончо эсе пружина созулууда жана серпилгичтүүлүк күчү дагы ошончо өсүүдө экенин байкадыңыздар пружина созулганда демек гуктун закону аткарылууда демек серпилгичтүүлүк күчүнүн модулу пружинанын узарышына түз пропорциялаш эми ийилүү деформациясында гуктун закону кандай аткарылаарын байкайбыз сызгычтын борборуна жүк коебуз жана анын ийилүүсүн аныктайбыз эми экинчи жүктү дагы коебуз жана сызгычтын ийилүү чоңдугун ченейбиз жүктүн салмагын эки эсе көбөйтөбүз жана ийилүү эки эсе көбөйөт демек сызгычтын ийилүүсү эки эсе болот бул жерде дагы гуктун закону аткарылууда бурулууну эки эсе көбөйтсөк серпилгичтүүлүк күчү дагы эки эсе өсөт серпилгичтүүлүк күчү катуу заттардын гана деформацияланышында эмес суюктар газдарда дагы пайда болот сиздер кыймылдуу поршень менен жабылган идиш көрүп турасыздар идиштин ылдыйында тешик бар азыр тешик ачык жана басканда поршень оңой эле кыймылда тешикти манжа менен жабабыз дагы поршенди кыймылга алып келебиз жылдыруу кыйын болууда поршенге бир килограмм жүк коебуз поршендин кыймылдашына идиштин ичиндеги кысылган аба андагы пайда болгон серпилгичтик күчү тоскоол болууда поршендин жылуусу өтө байкалбайт поршенге 2 кг жүк коёбуз. дагы эле поршендин жылганын байкаган жокпуз поршенди кол менен түртөбүз эми поршендин жылганы байкалат эгер колубузду алсак абанын серпилгичтүүлүк күчү поршенди мурдагы ордуна алып келет эми суу толгон идиште поршенди жылдырып көрөлү поршенди чыгарып суу куябыз поршенди коебуз дагы тандоодон абаны чыгарабыз эми поршенди жылдыралы поршень жылган жок суюктукту кыссак дагы пайда болгон серпилгичтүүлүк күчү өтө чоң экенин билдирет ошентип серпилгичтүүлүк күчү ар кандай агрегаттык абалда заттардын деформацияга дуушар болууна пайда болот